hello and welcome friends Libre Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है लीब्रा कैल्क की यहां पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट है और यहां पर उनकी स्ट्रीम लिखी हुई है साइंस साइड से पढ़ते हैं आर्ट साइड से पढ़ते हैं कॉमर्स साइड से पढ़ते हैं लेकिन आप देखेंगे कि साइंस साइड हर बार अल्टरनेट वे में आ रहा है तो यहां पर देख लीजिए ये देखिए यहां पर फिर देखिए यहां पर फिर देखिए यहां पर तो हर बार ये अल्टरनेट वे में ही आ रहा है देखिए साइन साइड तो आ ही रहा है ठीक है यहां पर देखिए ठीक है तो हमें क्या करना है हमें केवल साइन साइड वालों का ही टोटल करना है तो ये कैसे पॉसिबल होगा आइए समझते हैं देखिए आप एक काम कर सकते हैं वो ये कि यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगाइए फिर आप एक देखिए ये साइन साइड है हाँ है इसको सेलेक्ट कर लीजिए प्लस का निशान लगाइए फिर देखिए ये आर्ट साइड है फिर ये साइन साइड है तो इसमें फिर सेलेक्ट करके प्लस का निशान लगाइए और फिर इसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे ये साइन साइड है तो इसको सेलेक्ट कीजिए प्लस का निशान लगाइए फिर इसको सेलेक्ट कीजिए प्लस का निशान लगाइए फिर प्लस फिर प्लस का निशान लगाइए और फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है प्लस का निशान लगाइए और फिर इसको सेलेक्ट कीजिए फिर प्लस का निशान लगाइए और फिर एट लास्ट इसको सेलेक्ट कीजिए लास्ट वाले को ठीक है एंटर प्रेस कीजिए यहां पर आपका टोटल मिल जाएगा आपको आप ये कर सकते हैं या एक छोटी सी ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं उसको फॉलो कर सकते हैं दोनों में जो भी आसान लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा चलिए आइए समझते वो ट्रिक क्या है यहां पर आप लिख दीजिए वन ठीक है अब ये क्यों लिख रहा हूं अभी आपकी समझ में आएगी बात यहां पे जीरो ठीक है अगर आपने सम प्रोडक्ट का यूज सीखा है सम प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये वन ज़ीरो लिखने के पीछे एक ख़ास रीज़न ये है कि हमें दो कॉलम्स चाहिए होते हैं सम प्रोडक्ट में तो हम इसी के थ्रू अपना टोटल लेके आएंगे देखिए हो गया ये हो गया और यहाँ पे वन हो गया ठीक है अब हमारे पास वन ज़ीरो वन ज़ीरो वाली सीरीज़ भी हो गई है देख सकते हैं आप अब यहां पर हम टोटल करके देखते हैं सम प्रोडक्ट लगाते हैं तो ये लिखा मैंने सम प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से और यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया अब सम प्रोडक्ट में पहले ये है ले लिया हमने पूरा ठीक है पहला कॉलम हमने ले लिया ये हमारा पहला कॉलम है अब कॉमा देंगे दूसरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो ये वन जीरो वाला जो है ना ये दूसरा कॉलम है ठीक है तो ये देखिए ये दोनों ही हमने सेलेक्ट किया अब इसको बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा तो एंटर प्रेस किया हमने यहाँ तीन हजार छह सौ पचहत्तर रुपए रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर कितना है तीन हजार छह सौ पचहत्तर यहाँ पर कितना है तीन हजार छह सौ पचहत्तर तो देखा आपने कितनी इजिली ये काम आप कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी कि अल्टरनेट वे में अगर आपको एडिशन करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं ये बहुत ईजी है बहुत आसान है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें thank you for watching this video